Obliterando jogos. É isso mesmo. Vamos matar todo mundo, não é? Estamos aqui pra isso. Cadê o porcão? Tá no terror. Ai, pai, pai. Nossa, levou um tiro na cabeça, filho. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar Counter-Strike Global Offensive. Então deixa o seu like e bora pro vídeo! Começando aqui pela Italy. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. primeiro já foi. Vai, galinha. Será que dá pra quebrar isso aqui? Não. Toma! Não bota a cara não! <laughs> Se você quiser que eu traga mais vídeos CS, deixa o seu like. Bora, bora, bora, bora, bora. Mano, do no... que smoke é esse? Pô, eu vou entrar aqui, hein. vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem aqui, vem, vem. Vai, vai, vai, vai, vai. aquele sniper é ali. Opa, puxei a sniper. Tá capturando base, tá capturando base. Alguém vem comigo. Cuidado aí. Opa! Legal. Mesmo esquema, smoke lá e entra. Vem aqui, vem aqui. Fiz meu link de AWP aqui, ó. Não, não põe a cara aí não, não põe a cara aí não, põe a cara aí não. Opa, isso aqui é Rambo. Se liga aí. Ninguém tem que na casinha, só tem dois metros. Mas aí eles vão pensar que a gente vai entrar por aí. Então a gente vai pro outro lado. <laughs> põe a cara não, põe a cara não. Aqui tem, bicho. <laughs> Ó, tô ouvindo os passos deles aqui. Pô, pô, pô, pô, pô. Headshot! A galinha aí, o galo carijó. Ah, pô. Esse daí é camper. Terrível, esse Ah, maldito! Que isso, velho? Na moral, Como pode. Ah, como é que tirou só 10 de vida? Entra, entra os dois juntos. Boa. Muito bem, vamos para outro mapa. E agora, E aí, tá curtindo o vídeo? Quer jogar uma partida também? Então acesse o nosso secreto do Discord e fique por dentro! Opa! Agora por cima. Vamos, vamos, vamos, vamos. Invadindo. Cadê os vagabundos? Dá pra passar por aqui? Não. Invadido! De novo! Opa! Ah, moleque! Nossa! Caramba, um de vida! Cadê ele? Tá aqui! Não! Ah, não! Ah, maldição! Haha, moleque. E vamos para o próximo. E agora de volta, Office. De volta ao melhor mapa do jogo. Corno. Bora! Ha! Sai da frente! É outra. <laughs> <laughs> foda, né? Sai da frente! Ah! Lá vai bomba! <laughs> Ai, que droga! cara bateu na parede e voltou. Toma! Bora, bora, bora, bora, bora. Beleza, vamos por aqui. Lá vai Flash. Opa! E você também. Sai na frente. Ah! pegando fogo, bicho. Bora! Ah, maldito! Maldito, tava atrás do refrigerador. Ah, mas agora eu já sei onde você tá. Ah, espera eu chegar aí pra você ver. Ah! Invadindo! Bora! Ah, moleque! Quem vem, quem vem, quem vem? Você! <laughs> E é isso aí, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se quiser mais vídeos de CS, não esquece do like. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!